上にある深いバンカーです。飛びすぎた。おお。左のスネークラインこれはむずい。打つとこがない。左のバンカーの方に多分フェードの気持ちで打つといいみたい。四番ホールパー4です。 少しこう景色で自信がないなと思った時はクラブを短く持ってなるべく曲がる範囲を減らすようにしていますティーグラウンドからは見えませんでしたが右側はかなり大きな池になっていました。 セカンドショットは池越えを狙います180ヤードを4番ウッドで打ちますうんいい感じ ロフォローこれはかなり難しいアプローチになりそうですね下りのパットを残さないようにグリーンの下まで持っていきたいですねうん加速がすごい止まってくれましたこれは撮影ミスですね 最初のパターはここまで折りました下りのスライスラインカップ外さずぐらいがいいですかねうんうわこれはゴルフ場にいた虫です 少し上げているのでワンクラブ大きめのを持っていますかなり右側のバンカーが気になりますねうんしっかり打ち込めましたここのグリーンは実は2段グリーンになっていて ボール戻ってこいってみんなで言っています。打ち出しのフックの方が強そうなのでスネークラインですがフックを多めに読みます 距離感も良かったですね。フェアウェイは広いですが右のバンカーがかなり効いていますあそこに入ってしまうとセカンドが狙えなくなってしまうので左側の フェアウェイキープを狙います。うん。大丈夫そうですね。風がかなり強いです。132ヤードを8番アイアンで打ちます。かなり強いフォローが吹いてます。 ここはフェアウェイもセカンド地点もバンカーがかなり効いてますプレッシャーのかかるホールですねさあプレッシャーに勝てるのかわー力が入った ミスだけどなんとか花道方向に行きましたね。うん。いまいちですが、まあ、ピンに少し寄っていったので、これをしっかり入れて、パーを取りたいとこです。 右アウトサイド上りなのでしっかり打っていきたいですね切れちゃった入れちゃいました